Kaldırımlar yaya hakkının temelidir. İnsan odaklı standartları karşılamayan dar, süreksiz, biçimsiz, rampasız tasarımlar, taşıtlar, kent mobilyaları, molozlar tarafından işgal edilmiş kaldırımlar, hak ihlaline yol açan fiziksel ve toplumsal engellerdir. Oysa kaldırımlarda güvenli ve konforlu yürümek hepimizin hakkı. Kaldırımda yürüme özgürlüğümüzü kısıtlayan bu engellere karşı sokağa çıkıp soruyoruz. Kaldırım nerede? Fotoğrafını çek, konum bilgisini aç, kaldırım nerede etiketiyle paylaş, paylaşımın haritada yerini alsın. Detaylar için kaldırımnerede.org